दिल्लीहून माझा मित्र एम पी एस सीची परीक्षा लिहायला निघाला भोपाळपर्यंत पोहोचला आणि परत गेला अकरा ऑक्टोबरला असलेली एम पी एस सीची परीक्षा दहा तारखेला अचानक रद्द केली जाते स्पर्धा परीक्षा या साध्या परीक्षा नसतात कित्येक तरुण तरुणी रात्रंदिवस अभ्यास करून त्याची तयारी करतात वयोमर्यादेची अट असते ती एकदा संपली की पुन्हा संधी भेटत नाही चार पाच वर्ष अभ्यास करून मेंटली परीक्षा लिहायला प्रिपेअर झालेल्या लोकांचं फ्रस्ट्रेशन काय असेल याचा जरा विचार करा कोचिंग क्लासेससाठी पैसे मोजावे लागतात राज्य शासनात सेवा करता यावी म्हणून ग्रॅज्युएट्स पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आपल्या जीवाचं रान करतात आरक्षण हाच जर मुद्दा असेल वारंवार परीक्षा रद्द करण्याचा तर किती विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान करताय या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं जावं ही अपेक्षा आहे फायनली कॅन्सल न करता एम पी सीची परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात यावी ही सुद्धा अपेक्षा आहे